We're doing the check 22 as well, so then we'll let you know. Yeah, thank you, man. Thanks. Okay, park it in row one, and you can bring me the Bring me the key. Okay, sure. Uh, I'll get you the sign on the bottom there. Good morning. nangyari dyan? Hmm? Wala lang. lang talaga nila dyan yan. Ah, dito tayo sa Winnipeg, Manitoba Sa favorite city natin At ah, punta tayo dito sa Balbo Dalhin natin si Cordapia Para sa kanyang ah, Service yes! Maintenance service Change oil, papa-change oil tayo uh, ah, papapa-chinsoilan natin ay ang synthetic sana okay okay ang synthetic kasi winter ngayon may sipon ako Nadali yata ako sa lamig guys ah Ang dami ah, ang daming mga branyo ah Baba oh, eh. yan, dadatingan Ito pa oh Bago mo, line up din ah Check in muna tayo sa Uptown Bay nila, Uptown Bay Okay Ay meron naka nakaline, meron, meron, meron kasi nakita ako doon, merong ano eh. Naka-line up doon eh. Natras muna natin, natras. Ewan ko kay misis kung uh, ano, uh, papunta na rito. Sinabihan ko naman sa siya eh. Na dito na ako. Tayo natin pagkalabas noon, tayo naman. Now, Okay natin sarili natin sa chains on duty. Post trip natin ang traktor. Ikutan lang natin maya-maya. At certify ko na to. Certify ko yung ilag natin, agree. Patunayan yung mga uh, mga nangyari na ganap eh, ako ang uh, ano on duty off duty at saka driving tapos mag-iwan ako ng message dun sa aking dispatch sabihin kong uh, I drop my truck here in uh, Volvo dealer for maintenance maintenance yan tapos babayin natin ikat tayo sa baba kahapon guys kahapon guys nakita nyo naman sa previous video natin inubasan natin itong truck natin pero ngayon ang dungis na naman ni Cordabia grabing dungis o drive lang natin ng konti dumi dumi na naman uh, talaga nagtuto ako kasi kasi ang uh, temperature dito sa Winnipeg ngayon is 0 0 degrees Marami ha, ah. marami silang mga bagong truck dyan ha ah. Pang benta ba yan? Pang benta Yan Super walang kakaiba Alright kanyang ano ah uh, odometer is 4388856 minus ito yung previously na service niya nakikita nyo yan nung 25 ng August ayan 365,561 km minus 3 561 Quals nakatakbo tayo ng 73,295 km bali ito lang kulang apat na buwan din itong ano eh no August, September, October November December 25 yung ano niya Ay, anong pecha pa lang naman ngayon Ah, uh, adjust pa lang naman oh, nakakita niya Ayan, tayo na ang susunod doon hmm. Puntan natin your rights. Yes! Tayo naman ang susunod. Mm. Ah. Ah. Mama, masagi ko pa yan. more more more okay more up yap. close shut it down okay uh, turn on uh, just on, yeah, because I gotta get plugged into it here. Turn the key on. Okay, sure. Give me a second. Yeah, sure. You're Go ahead. right? Yeah, but I'm planning for drop it now because I'm going home, so I'm not gonna come back here for uh for uh for for checking in. Is that okay? That's fine. Yeah, sure. Thank when you. you. your truck back by though. If it's okay, Monday, I guess. Yeah. <coughs> yeah, just Monday. <sighs> All right, so. You have 7 hours and 48 minutes of remaining drive time. Jane, slipper. Ganda natin yung slipper. sabay ilagay ko yeah, mag log out na ako para kung may drive nila hindi ma-activate yung driving kasi sensitive na to guys sa ating ano eh 5 km lang umangat yung odometer niya eh magpapalit na siya ng driving masisira na yung aking ano aking uh, ano off diyan yung aking uh, yung ating uh, hmm? reset. Hmm. There is a check engine earlier uh, yesterday this one but when I come here uh, probably I, when I was in uh, Headingley okay. it's it's gone like I mean it's gone I don't know yeah before oh, there is we'll, a check we'll keep an eye yeah yeah yeah for sure mm. yeah hmm. just just yeah Just check on it. the full service, right? Yeah. Can, can you can can we depot a synthetic one? Synthetic oil? it's always synthetic, yeah. Always synthetic, yeah. okay. Thank you. Yes! and also, if you guys can find something else that it need to be, you you can reach me anytime by my phone oh, yeah, number, we'll yeah? because we're doing the check 22 as well, so then we'll let you know. Yeah, thank you, man. Thanks. Okay, park it in row 1, and you can bring me the key. Bring me the key, okay, sure. <clears throat> Alright, at least guys, nakapag-check-in na tayo. Wala na akong, purple, hindi ko na kailangan pang dal pumunta pa rito da i-check-in ito. Iiwan na lang ulit natin yung susi as usual. Hmm. Para naman ma-enjoy natin ang pag-day off. na kasi itong ano eh malinis na nga itong ano eh pagtubig na naman mapunasan ko nga basta tawagan natin si Mrs. Doon, doon. Ito sa harapan. Wala namang pwesto sa likod. Dito na lang tayo sa harapan. Dito, dito. Dito na lang. Ah. Diyan ko na lang i-park guys Habang inaantay si Macy's Tatawagan ko, i-prepare ko yung mga gamit na uh, ah, Iuwi ko Baonan Okay, dito lang. Okay. Tawagan natin si Mrs. Asan ah, ka na? Dito na ako. Papunta na ako dyan. Okay. Oh, i-prepare ko lang itong ano. itong mga ano, iuwi ko. Oh, sige, prepare mo na. Oh, sige, sige. Yan guys. Whew. Alright. Ah. Ng mga iba kong mga ano, baon. Baon. Uh, pwede pa, hindi pa ako bibili niyan. Ah. Busing ko na muna yan. Ilagay ko ito. Itong, itong beef ko, ilagay natin dito sa ano, baonan. Malinis naman yan kasi pinag-anoan ko ng ano. Para hindi na mag ano. Sayang yung plastic. Ang mahal kasi ng siplak na ganyang kalaki guys eh. Pag nagbubuhat ako, yan ang mga kinakain ko lang. Nagdagdag lang na ako ng konti siguro maya maya. Painit ko ito, tatirahin ko nga natitira dyan. Ah, nabasag yung aking ano dyan. Ah. Bumili kami ni Macy's ng ganito. Nalaglag, tumama sa dumbbell, basag. Nalaglag, tumama sa dumbbell, basag, guys. Beef. At meron sa pa tayong chicken breast. Dagdagan ko na lang mamaya. Tapos yung gulay, iuwi ko yung mga gulay kong binili. Bili na lang ako ng panibagong ano, iuwi ko to. Wala niyan yun yung wrap meron pa akong wrap bili na lang ako ng panibagong fresh na gulay pag ano kasi gamitin ko na lang sa bahay itong gulay na natitira dito hindi ko pa yata nagagalaw to ay dal iuwi na lang to to pwede pa to patatas oh hindi na ako mag ano hindi na ako mag uh, magpapaluto kay misis ng patatas pwede pa yan yan. Hindi, ako, hindi naman ako nagtagal kasi sa labas guys eh. Ano lang eh. Mga 5 days lang yata ako. 5 days, 4 days. Okay. Yan. Okay. <sighs> Iuwi ko to ta, bibili tayo ng bago yung press ito gamitin na lang namin mamaya sa bahay paluto ko sa baw at oh, masama talaga yung ano ko sip may sipon talaga ako guys ito damit ko ang ligo ko ah, kailangan ko ng pantalon ah iuwi ko nga ito kasi ako sa bahay mag uh, ah, push up kailangan natin mag exercise guys nagkakaedad na tayo eh ito basura hugasan ko na lang yun mamaya yan prepare ko na para may bigay ko kay misis lahat okay Parts. Diyan ka lang muna. Okay. Diyan lang. Ayun na guys, nandiyan na si Mrs. Abot lang natin yung ano. Ano abot ko? Ah. Dandan lang han. Ito basura to. Oo. Yan, dami nating ano ah, lahiro ah. Basura yan. Ito yung gulay ko. Bili na lang tayo ng press na gulay mamaya. palahiro tayo hana. Wow. Yayamanin tayo hana. Hmm? Diba? Yan. Oh, bilikan mo pa ito. Yeah. Ay, meron pa pala akong kapihan dito. Eh? Ano? Ito pa. Sama mo na dyan, oh. Tapo mo tong laman. Kape. ito pa andito sige, tadaling ko tong susi doon. Patay, ah, ano? Hmm? Ano natin itong ano? Kasi since wala hindi ko may pa-plug dito, para sa ganun, di mag-consume na kung ano ng mga gasoli, ah, ano, kuryente. Hmm. Diyan na lang muna yan. Tumag ko para diretso na. No? mo na ano bang itinatawag niya wow. ah ah, ah? As? ano As? ano hmm? Mars ba Mars Mars hmm? wala ako wala tayo sa Mars <laughs> Ah, mas. Wala. Meron, meron dito. Teka. Tapusin ko lang yung nire-record ko. Oh. mm, Hmm, ka na muna, Ordapia. Hmm? Lock natin. Hmm. Tapos dali natin yung susi. Doon. Doon. Oh. Hi. Uh, yeah, here. Thank you. Thank you. Yeah. Uh, and also, I think my wiper in the in the driver's side is Not good. So Your which one? the wiper. Oh, the wiper. Okay. Yeah. Can you just add in there too and replace sure. it and then just Okay, it? sounds Alright, thank you, man. All right, guys, tara. Whew. Alright. Itong palagpark si Macy's, pwede naman din eh. Tara! Yeah. mas andun sa truck hindi ko na nakuha tara na eh. o, o di ano, ano tayo Mag, hindi, meron ka naman yata mas meron siguro silang mas doon mamaya ah, sige alright guys so paano abalikan na lang natin siguro sa lunes yung truck sama ko si Mrs. si hi mame mm. si ito to the camera kasi hindi guys ah, natuwan ah, eh. Hmm? Ah, makita sila kay eh. wow! <laughs> Alright, tara! Day 2 Alright you guys Good afternoon na Magbabalik tayo Magbabalik tayo dito sa Volvo Para kunin yung Si Cordaps Tinawagan ako kanina sa bahay At ang sabi nila eh, Pwede na daw yung ating truck Ay naman punta na natin Kunin natin Sama pa rin natin si Mrs. Si Hey Manny Tara guys, kunin muna natin Tapos dadalhin ko yung si Cordapias sa Volvo Siguro o sa bahay depende na lang mamaya okay alright yeah I'll give you a call then yeah talk to you later hi man hello hi good yeah picking up your truck yes sir okay, just give me a quick okay. second here Everything done, right? Yeah. Perfect. time fire that can feel Okay. go pick up or what? Pick up, yeah, positive. There you go. Thank, Thank you. you very much. Thank you. Take care. We'll see you later. Okay. Thank you very much. So perform complete service. Drain bulb engine oil, replace oil, engine fuel filter. Refilled with new oil, perform complete lube and grease uh, and check fluid level. So it's 538.99 plus fuel replace fuel pro filter move and replace fuel pro filter 78 so it total 662 plus tax did you replace the wipers too Uh, well, he said it's fine, but well, did you want to replace it? That's what I you, said. Or did you want to just get it? Yeah, I'm just gonna get it, the new one. Uh, and just add it into the bill or separate them if yeah, already. Yeah, sure. Because I need uh, just one, I guess. Just one. Yeah. Uh, okay, on You'll have to check with parts to see. Just ask them for, and then I can. Hold on. Oh, okay. passenger uh, in, in the driver's side. Ask them. Yeah, just give me a second. Okay, sure. If they have that uh, wiper available. Winter, right? Winter wiper? Yes, winter wiper. Let's put winter wiper. Well, the 13 is all the same. They don't change the filter. You're absolutely wrong. Well, I know if you tried bringing me that one, I'd know right away. That's too short. They're both for 13. Yeah, it's too short though. Yeah. I need the water separator one too. Really? Wow. you doing? I'll go throw these in the truck and I'll be right back. Start another bag for that? Nah, don't worry about that. Yeah, what the hell, yeah, I got it. No, it's just one stuff on me every time. Wiper kailangan natin yung guys. Ako na lang magkakabit kung sakali. Ang oh, complete service nila, synthetic yung ginamit. Ito yung pinaka total. 662.03 total parts, labor, supplies, invoice total, tax 31.53. Kaya nabot ako ng 662.03. At least good to go na naman. We're good to go. Yeah. Now, has this been taken or anything, or do you need it? I, I need it still. Okay. Please and thank you. Four there? Just one? Just the one, yep. Oh, I'll just carry the last one. I got bags in the spot back in the Yeah, it Excellent. Thanks, man. All right, bye. Okay, I'll need that back. Hmm. This is not accurate anymore. Yeah. Just give me a second. Just gonna grab it for you. Yep. Thank you. Driver side, right? Yeah. Okay, thank you. Okay, yeah. sure. 671, yep. Done? Yeah, pretty much. Yep. Eight dollars lang pala yun. All right. I'll get you a real invoice. Oh, okay. Well, I don't think you can tap that much give you all 15 You have to wow. <laughs> insert the... Oh, okay. <laughs> I'll get you the sign on the bottom there. Okay. Yep. Yan, bayad na. Okay na naman tayo. Okay na naman si Cordapia. I've never seen us run out of those before ever. Wipers, palitan ko na lang ito pagkano. Thanks man. Alright. Have a good one. Yeah. Alright guys, let's go. Hanapin na lang natin siya rito. Sundan na lang tayo ni Mrs. Ah, saan ka? Oh, maraming mga for pick up ah saan ba nakapark oh may truck pa rito dami nakaline up dun sa likod nila na truck ah ah ito ito si Cordaps Okay. Warm up muna natin ang engine. Mm. Pinitin muna natin. Yan, yung susi niya, painitin muna natin. Pag nawala yon to, saka natin isa start. For the meantime, ikutan muna natin. Tignan natin yung, ano, Hmm. hood under the hood Whoop, yep. Mm-hmm. Ah, kay ba bago guys ha ah, na drisingan nila ayun medyo malinaw-linaw ng konti yung makina natin kapapalit sa kabila ah punong-puno pa yung ano max pa ito pinalitan nila oh bagong palit to eh malinaw na malinaw at yung mga greasing niya oh ayan nagreasingan lahat oh nalagyan ng lube dito okay naman to sa likod alagyan naman nila kahit paano konti yung fifth wheel natin silip silipin lang natin may mga grease yung mga dapat greasingan nights so far good we're good to go guys okay start na natin yun you guys. Ayan, nabot na naman tayo ng 671, kulang-kulang 700 dollars din sa uh, maintenance ni Cordapia. But okay lang yun. Kasi yan naman ang kailangan natin eh. Kailangan natin alagaan yung ating unit upang sa ganun tumagal. At yan, good to go na naman si Cordapia. Synthetic oil yung ginamit upang sa ganun eh mas matagal ang lifespan ng oil natin at saka yung makina. Hanggang sa muli mga kaibigan ano, Kita-kita ulit tayo susunod na video vlog natin Sa kasada na ulit At uh, ah, siguro dapat dadaling ko na sa Trappers para may vlog ko siya Alright guys no Maraming salamat sa panonood Ingat kayo lagi Keep safe Eat healthy yung tracking Peace up Lakay Pinoy Tracker